Sí, eh, bueno, no voy a repetir las, las razones. Eh, pues no veo a la señora Bengocha en este, en este, en este momento, pero eh, la ausencia de ideología es una ideología en sí, en sí mismo y, evidentemente, la, ley de formación profesional que se presenta tiene unas directrices y unas una dirección muy clara. Yo sí que me gustaría dejar claro que una cosa es adecuarnos a la realidad existente y mitigar, mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas y otra cosa es renunciar directamente a intervenir en la economía desde el sector público y adaptar esas, eh, valga la redundancia, adaptaciones que hacemos para que las personas tengan una mejor empleabilidad a que esas eh, vayan eh, condicionadas a una mejora de las condiciones laborales y a que la formación que reciben a lo largo de su vida se haga en condiciones de calidad y sin perder eh, poder eh, adquisitivo. Por eso hablábamos también en algunas de las enmiendas de una formación profesional para una vida digna y por eso también introducimos, introdujimos una enmienda para que, no recuerdo literalmente, para que la inspección laboral tuviera un papel preponderante en, el, en el control de la formación profesional dual. Mira que era una cosa genérica para que el Gobierno pudiera aceptar esa enmienda que no se ha aceptado. Una cosa que es eh, la propia esencia de la inspección laboral, pero pensábamos que desde la formación profesional, ya que introducíamos conceptos eh, y, una, y una adaptación a una realidad que es la FP e, eh, dual, pensamos que desde la Ley de Formación Profesional se tiene que hacer un llamado concreto a la inspección laboral para que cumpla con su cometido. Y, señor Urrutia, no confunda el principio de realidad, no confunda que no estemos de acuerdo con una ley con que nosotros eh, estemos criticando a los y las profesionales de la formación profesional, a los y a las alumnas de la formación profesional. No confunda, porque muchas veces cuando desde, más que dos partidos del Gobierno, cuando desde el Grupo Nacionalista Vasco es un concepto manido y que se debería estudiar casi hasta la universidad. El principio de realidad del Partido Nacionalista Vasco se toma como un todo y, en eso no se lo vamos a, aceptar. Nosotros y nosotras no estamos de acuerdo con el conjunto de esta, ley. Hemos hecho un trabajo de las 71 enmiendas y un trabajo de negociación y he recuperado eh, la serie de medidas que, le, que, también proponíamos por nuestra parte. Después de una, de una reunión que estaba también, que el señor eh, Arevalo también en dicha, en dicha reunión, en la que tuvimos una reunión bastante productiva, en la que estuvimos trabajando, trabajando la, la ley, también les enviamos eh, siete ejes fundamentales por los cuales nosotros eh, pensamos que podríamos acercarnos a respaldar eh, la ley o valorar una abstención general a la, ley. Y la respuesta fue el silencio administrativo, fue en la ponencia directamente cuando tuvimos la respuesta que no había respuesta. Por tanto, tampoco hay una sorpresa en nuestra, en nuestra posición. Por tanto, reitero todos los argumentos que hemos hecho en la primera, en la primera intervención y sobre todo el estar en contra de esta ley no significa que hagamos una enmienda a la totalidad al sistema de, formación profesional de Euskadi. Lo digo porque hay profesionales de dicho sistema en esta sala y para que quede meridianamente claro que una cosa es que no estemos de acuerdo con esta ley y cómo va a ordenar el sistema de formación profesional y otra cosa es que estemos haciendo una enmienda a la totalidad al trabajo de profesionales de este sector y sobre todo también, eh, bueno, también al trabajo del alumnado históricamente en Euskadi y a la, también al esfuerzo y la labor que la clase trabajadora de este país hace día a día para también adaptarse a ese mercado laboral cuando renunciamos también desde los poderes públicos a intervenir en ese mercado laboral. ricasco.